Сегодня первый день влога, как мы будем учить вас кататься на скейтборде. Всем привет! С вами канал Звезды Ютуба и Ася Настейша, Мэри Мэй и Лёля Май. Первое, надо научиться стоять на нем. Если вы хорошо научитесь на нем стоять, то вы хорошо полезете. Ну, стоять у меня хорошо получается. Теперь надо ехать. На, есть здесь есть четыре вот таких воздуха, да, отлично за два вот этих последних, вот этих два и вот этих два. Нельзя заходить, и, иначе он перевернется. То есть можно вот так вот становиться. Не дальше этих двух. Начнем. Первое нужно стать левой или правой ногой, которую вам научиться держать равновесие. Поначалу он будет просто ехать в любые стороны. Типа так вот. Вот так вот. Разным. Ну, чтобы скейтборд э, ну, не упал, и мы с него не упали, нужно становиться, а отталкиваться так вот и держать равновесие. Мы должны отталкиваться вот. Ну, я сейчас просто И вот. Ну, он немного шатается. Это значит повороты. Надо постоянно, когда едешь, вот чуть-чуть вот так поворачивать. Это пока для начинающих. Чтобы у вас скейтборд не поехал в другие стороны, и вы с него не упали, надо держать равновесие. И при этом это для начинающих можно вот так вот немного качаться. Ну, если, ну вот, чтобы, чтобы качаться, это для начинающих. Потом, когда вы научитесь уже ездить ровно, вы можете, когда сильно разогнаться, становиться вот так вот и поворачивать вот так вот. Чтобы повернуть, вам надо будет становиться либо так вот, это для профессионалов, либо стоять как стояли. И туда, сюда, туда, сюда. Он немного поворачивается. А потом, а если вы уже сильно-сильно разогнались, и у вас на, на пути нет ничего такого из э, всяких таких столбиков, можно стать вот так вот и вот так вот разгоняться. Ух ты, супер! Настя или что-нибудь. Молодец! Молодец! Молодец! А у меня мой ботл... Ну, это Маша, но у меня розовый. Вот. Да. Вот я вам показала, как я езжу. Маша покажет, как нужно брать э, скейтборд не как какая-то школьница, а как настоящий профессионал. Я очень часто вижу, как э, люди, взрослые, дети берут скейтборды просто вот так. Ну это как бы не очень красиво и не очень круто. А, и мы с девочкой посмотрели видео, что вот так надо поднимать. Чуть-чуть а, дальше носочком отдыхаешь, чтобы оно тебя не ударило. У меня уже такое было, я такая сделала сегодня, и оно меня ударило. Сейчас, подожди. <laughs> Вот. Класс. И э, если у вас тут шершавое, то лучше брать ну, шершавое к одежде, потому что оно очень сильно царапает руки, лучше э, колесиками э, туда, снаружи. И оно, кстати, там красивый рисунок, и оно так красиво смотрится. Ну тут просто у нас такая поверхность, как будто пилочка для ногтей. Да, это просто, чтобы э, ботинки хорошо держались, не соскали. Девчонки, вы крутые! И мы со скорым научимся делать трюки. Да? Спасибо вам за сегодняшний урок. Пожалуйста. Не за Если вам понравилось это видео, то подпишись на наш канал и поставь лайк и подпиши комментарий внизу под видео. Напомню вам про акцию. Каждый тысячный подписчик получает билет на любой концерт, который он захочет. Пока! Всем пока!